तो जय हिंद दोस्तों welcome back to my channel मेरे दोस्तों साहब का स्वागत है आज का क्लास है सिंपल प्रजेंटेंस का हाउ टू इन्फिनिटिव वर्ड्स का यूज करना जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है सिंपल प्रजेंटेंस में कि अब कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता जहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता वाक्य बनावट से लगता है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग होना चाहिए मतलब कि वाक्य के बनावट से लग रहा है कि इन होना चाहिए लेकिन ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि कार्य करने की रीति रिवाज सब मालूम है ठीक है ऐसे वाक्यों का अनुवाद हाउ प्लस इन द्वारा होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे जिससे कि क्वेश्चन में रहेगा कि वह तैरना जानता है इससे मालूम पड़ रहा है कि वह तैरना जानता है यानी कि ये भी भर्व है और ये भी भर्व है दोनों क्या है भर्व है तो दोनों भर्व हैं तो ये मतलब सभी लोग स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि दो भर्व है तो इन्फिनेटिव का यूज होगा ठीक है तो इससे पता यह चल रहा है कि अगर जो ऐसा सेंटेंस आ जाएगा तो स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे बनाएंगे फटाफट कि ही नोज टू स्विम तो ये सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे ये सेंटेंसेस आपकी गलत हो जाएंगे क्यों गलत हो जाएंगे यहाँ पर वह तैरना जानता है नोज टू स्विम सभी लोग बना देंगे तो लेकिन बनेगा कैसे ही नोज टू स्विम नहीं बनेगा बनेगा he knows how to swim यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह तैरना जानता है इसका मतलब है कि वह तैरना जानता है इसका मतलब क्या होगा कि वह कैसे तैरा जाता है ये सब उसे मालूम है इसलिए उसे प, बनाने के लिए he knows how to swim use होगा कि वह कैसे तैरता है कैसे तैरा जाता है ये सब उसे मालूम है इसलिए तो वो तैरना जानता है तो इसलिए यहाँ पर यूज होगा he knows how to swim अब मैंने एक एक सेंटेंस को मैं बताऊंगा उसके बाद सभी लोग समझ में आ जाएं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं चाय बनाना जानता हूँ अब यहाँ पर लिखा हो मैं चाय बनाना जानता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा I know how to prepare tea how क्या हो जाएगा I know I know how to how to prepare tea I know how to prepare tea मैं चाय बनाना जानता हूँ I know how to prepare tea इससे क्या पता चल रहा है अब यहाँ पर आई नो अब मैंने एक चीज़ बार बार बताता हूँ हर एक क्लास में ये बताता हूँ कि singular subject singular verb plural subject plural verb हर एक क्लास में ये बात बताता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो सिंगुलर भर्व रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भर्व रहना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल भर होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ plural S for singular S for subject singular subject plus singular verb P for plural S for subject plural subject plus plural verb V for verb यानी कि इससे पता यह चल रहा है कि मैं चाय बनाना जानता हूँ यानी कि मुझे मालूम है कि चाय कैसे बनता है तभी तो मैं चाय बनाना जानता हूँ ठीक है मुझे मालूम है कि चाय कैसे बनता है इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं चाय बनाना जानता हूँ तो यहाँ पर क्या कैसे बन जाएगा I know how to prepare tea अब यहाँ पर हो जाएगा सीता कार चलाना जानती है यानी कि सीता को मालूम है कि कैसे कार चलती है तभी तो वो कार चलाना जानती है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सीता अब यहाँ पर बताओ नो होगा या फिर नोज होगा सीता कार चलाना जानती है Sita knows how to drive a car drive a car यानी कि सीता कार चलाना जानती है Sita knows how to drive a car अब यहाँ पर पूछो कि यहाँ पर सर जी यहाँ पर सिर्फ नो लगा यहाँ पर नोज क्यों लग गया तो मैं यहाँ बताता हूँ singular subject singular verb plural subject plural verb तो यहाँ पर आई क्या होता है पुलरल सब्जेक्ट आई क्या है पुलरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर पुलरल भर्व लग गया यानी कि पुलरल भर्व किसे कहते हैं जिसमें यस यस नहीं लगता उसे पुलरल भर्व कहते हैं और जिसमें यस यस लग गया उसे क्या कहते हैं सिंगुलर भर्व कहते हैं यानी कि डिक्शनरी के सारे भर जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो सारे कितने होते हैं क्या होते हैं पुलरल होते हैं और उसमें यस यस लगाने पर क्या होता है सिंगुलर होता है इसी तरह से यहाँ सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर भर्व लग गया सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर भर्व और प्लूरल सब्जेक्ट में पुलरल भर्व अब सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नो यहाँ पर लिखेंगे तो पुलरल भर्व हो जाएगा इसलिए यस लग गया तो क्या हो गया नोज सिंगुलर भर्व हो गया इसी प्रकार से वह नाचना नहीं जानता है तो यानी कि वह नाचना नहीं जानता उसे पता है कि कैसे नाचा जाता है लेकिन वह नाचना नहीं जानता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ही नोज यहाँ पर नोज होगा कि नो होगा नोज होगा क्यों क्योंकि ही है सिंगल सब्जेक्ट यहाँ पर नोज होगा ही ही वह नाचना नहीं जानता वह नाचना नहीं जानता तो यहाँ पर होगा ही डज हो जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस है तो यहाँ पर डू डज का यूज होगा वह नाचना नहीं जानता है तो ही डज नोट अब यहाँ पर know he does not know how to dance he does not know how to dance यहाँ पर निगेटिव से सब आ गई तो यानी कि डू डज का यूज होगा तो जो भी सिंगुलर सिंगुलर भर्व होगा डज या डू जो भी बनाना है यानी कि वह नाचना नहीं जानते तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पर सिंगुलर भर्व हम बताए थे डज होता है सिंगुलर भर्व और नोट नो अब यहाँ पर नो हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर भर्व तो यहाँ लग ही गया तो बार बार सिंगुलर भर्व से लेना देना नहीं है कि ये ये हो गया सिंगुलर भर्व ये हो गया मेन भर्व जोरी भर्व ये हो गया मेन भर्व यानी कि he does not know how to dance उसके बाद यहाँ पर है कि वह अंग्रेजी बोलना सीखता है यानी कि वो अंग्रेजी बोलना सीख रहा है कैसे सीखा जाता है वह सीख रहा धीरे धीरे ठीक है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है वह धीरे धीरे सीख रहा इसका मतलब क्या हो गया कि वह अंग्रेजी बोलना सीखता है तो यहाँ पर लिखेंगे ही वो अंग्रेजी बोलना सीखता है तो क्या हो जाए he learn L E A R N S learn हो जाएगा ही है सिंगुलर सब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भर बनाने के लिए क्या हो जाएगा लर्न्स तो he learns how to speak English English बोलना के क्या होता है स्पीक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश क्या हो गया he learns how to speak English वह इंग्लिश बोलना सीखता है he learns how to speak English यहाँ पर ही मतलब हुआ हो गया लर्न मतलब सीखना होता है तो लर्नस मतलब सीखना तो ही है सिंगुलर सब्जेक्ट तो लर्न हो गया पुलर इसमें यस लगा दिए तो ये भी हो गया सिंगुलर तो singular subject singular verb how to speak English ठीक है यहाँ पर डू डज क्यों नहीं लगा क्योंकि निगेटिव नहीं है जब भी निगेटिव सेंटेंसेस आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आ जाएगा तभी हम आपको डू डज लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाना ठीक है ये सब क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेस आता अब यहाँ पर क्वेश्चन है दिया हुआ कि राम अंग्रेजी बोलना सीखता है ठीक है जी अब यहाँ पर है राम अंग्रेजी बोलना नहीं जानता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राम राम क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा Ram does not know ram does not know how to how to speak english how to speak english Ram does not know how to speak English मतलब कि राम अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है Ram does not know how to speak English इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आप तैरना जानते हैं तो क्या आप तैरना जानते हैं यानी कि आपको तैरने के बारे में कुछ मालूम है इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आप तैरना जानते हैं तो यहाँ पर ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कौन सा सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू डच को बाहर किया जाता है ये तो मालूम है सभी को जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस गए उसमें क्या करेंगे डू डज जो भी है उसको बाहर करेंगे तो आप यहाँ पर लिखा गया है तो आप में कौन सा सब्जेक्ट है आप एक पुलरल सब्जेक्ट है यानी कि आपका मीनिंग क्या होता है यू तो यू क्या हो गया पुलर सब्जेक्ट पुलर सब्जेक्ट में डू लगेगा या डज लगेगा ये बताओ यानी कि पुलर सब्जेक्ट में डू लगेगा तो यानी कि डू यू नो क्या आप तैरना जानते हैं do you know how to how to swim do you know how to swim क्या आप तैरना जानते हैं do you know how to swim next question है क्या हम लोग क्रिकेट खेलना नहीं जानते अब क्या हम लोग तो क्या हम लोग ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ये भी क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं डू और डच को बाहर कर दिया जाता है यानी कि लिखा हुआ क्या हम लोग क्रिकेट खेलना नहीं जानते यानी कि यहाँ पर हम लोग है पुलर सब्जेक्ट यानी कि डू लगेगा अभी मतलब होता है हम लोग तो do we not know do we not know how to play the cricket do you not know how to play the cricket question mark अब यहां पर सीता भोजन पकाना क्यों नहीं जानती है सीता भोजन पकाना क्यों नहीं जानती है ये हो गया डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन है W H family W H family वाला क्वेश्चन है ये मुझे कैसे पता चला क्योंकि क्या और क्यों कैसे ये सारे जो भी वाक्य हैं ये सब बीच में घुसा हुआ रहता है सारे शब्द क्या होते हैं बीच में रहेगा उसी को कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली अब यहाँ आ गया सीता भोजन पकाना क्यों नहीं जानते हैं तो क्यों का मीनिंग होता है why W H Y why अब सीता है सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट में डू लगेगा या डच लगेगा तो सिंगल सब्जेक्ट में डज लगता है तो why does Sita why does Sita अब नहीं भी है तो यहाँ पर नोट लिखेंगे why does Sita not know how to भोजन पकाना का मीनिंग क्या होता है cook food C double O K cook F double O D cook food why does Sita not know how to cook food Sita भोजन पकाना क्यों नहीं जानती है why does Sita not know how to cook food next question यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप घोड़े की सवारी करना जानते हैं क्या आप घोड़े की सवारी करना जानती हैं तो ऐसे क्वेश्चन में डू डज को बाहर किया जाता है क्यों क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या शुरू में लगा हुआ है हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो इसमें क्या होगा क्या या आप आपका मीनिंग यू होता है यानी कि ये पूरा रहे तो डू लगेगा तो do you know do you know how to drive on a horse do you know how to drive on a horse क्या हो जाएगा do you know how to drive on a horse क्या आप घोड़े की सवारी करना जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए यहाँ पर लिखा गया है वह इस काम को करना जानता है वह इस काम को करना जानता है तो वह इस काम को करना जानता है वह हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही उसके बाद इसमें डू डज कुछ नहीं लगेगा क्यों क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस से इसमें निगेटिव नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका इसमें डू डज नहीं लगता इसमें ही अब उसके बाद यहाँ से जानना का मीनिंग नो होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर भर्व यानी कि यस लगेगा तो he knows how to do this work he knows how to do this work knows मतलब जानना डू मतलब करना वर्क मतलब काम ये हाउ टू क्या लग गया ये हो गया कि इसे पता है कि कैसे काम किया जाता है इसलिए वह इस काम को करना जानता है he knows how to do this work next question last question ये है यहाँ पर है कि क्या आप इस गाड़ी को स्टार्ट करना जानते हैं क्या आप इस गाड़ी को स्टार्ट करना जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या आप क्या है आप क्या है एक पुलरल सब्जेक्ट है तो आप अगर जो पुलरल सब्जेक्ट है तो इसमें डू लगेगा आप है पुलरल सब्जेक्ट इसमें क्या लगेगा डू तो डू यू नो नो मतलब जानना do you know how to do you know how to start this car क्या आप इस गाड़ी को स्टार्ट करना जानते हैं do you know how to start this car car का मीनिंग गाड़ी का मीनिंग कार होता है और इसका मीनिंग दिस हो गया और आप तो पता ही है यानी कि क्या आप इस गाड़ी को स्टार्ट करना जानते हैं हो जाएगा do you know how to start this car इस प्रकार से सारे क्वेश्चन बनाना है इस क्वेश्चन में सबसे बेसिक रूप में याद क्या करना कि जब यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि आप जानते हैं आप करते हैं इसके बारे इसका मतलब हो जाएगा कि आप उसके बारे में विधि जानते हैं कैसे किया जाता है रीति या विधि दोनों पता होना चाहिए तभी तो आपको पता है कि जैसे कि आप अंग्रेजी सीख अंग्रेजी बोलना जानते हैं आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं you know how to speak English क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं do you know how to speak English क्या मैं अंग्रेजी जान बोलना जानता हूँ do I know how to speak English ऐसे ऐसे सारे वाक्य को बनाने के लिए हाउ टू प्लस इन्फिनेटिव ऐसे बाग को हाउ टू प्लस इन्फिनेटिव से बनाया जाता है